बेटा दम हो तो वन भी वन में आ जा अरे इसके में दम नहीं यार भाई ठीक है समरिया अरे चलिए कोई नहीं गेम खेलते First, blood. First. Turns out his car's maxed out. First, you got ties, huh? You be mad when you just send me a text huh? You be mad cause you're not as rich as a youngin' like me. And your bitch not as bad, huh? Slide solo, dolo, vet. First blood. झूठ बोल रहा है ये चार राउंड ये आ रहा तीन राउंड मैं जीता हूँ भाई ये झूठ बोल रहा है सात करोड़